қызығы неге құдай еркекті бірінші жаратты болды екен иә әйгерім бізді аялды жаратса қандай болмақ екен иә е <laughs> вот еркекті жаратып тура да құдайшы еркекті жаратып тура қылған егер де сілерді бірінші жаратқанда анда мына жері мындай қылып қойбайлы и монтип жасабайлы и мондай қылбайлы деп эле мешать ете бермексиңер қиырат ошон үчүн биринчи эркекти жараттым нурбек мен тиги курбу кыздар менен көлгө барып кум жээкке жатып актаана жөн жатпай сен жөнүндө кыялданып келсем болобу ыя пожалуйста кой айланайын андан көрө үйдө эле жатып тетиги үйдүн алдына кум төгүп берем ошо кумга эле оонап ошол жерге эле көлдү кыялданып жата бер а атыңның астында атың ойнаған құм да ол о кішкене тазалап беремін да мына ошол кумга барып тетиги атың экөө кучакташып жатып алып уктуңарбы мен тетиги кошунанын кумуна жатканым жакшы кичине тазарат бер жактагын ат кошунанын кумуна жатып кудай жалгасын кудай жалгасын бактылуу бол бактылуу бол алтыным бактылуу бол жөн э, жата берчи ар жака эй сага жүгүнгөн жок алло динара қандайсың и жақсы рахмат динара мың сом беріп тұршы и нұрбек неме ушуласың мың сом емес бир сом да жоқ ей чынын мен айдинадан сурабайсың бе ушул как раз менде да азыр а айдинадабы и ушул акчаны берип турат как раз азырчы менде бир сом болсо өтүп кетейин азыр о жылдыз дагы миң сом чыкпай атат эле елки мен бирөөгө алдырттым точно сдачаны туура эмес берип салдым қандайсың айдина шаршаған жоқсың ба дүрбек вообще болмаған учасын эртерээк жұмысқа шықпасам мен недоздач болуп өлөм мен точно бүгүн да миң сом жок буюрбасын чыда чыда чыда айдина мен сага келгем башың ооруп атабы жок башым ооруган жок ичтиң беле жок ичкен да эмесмин билесиң мен ичпейм эмне дары керек мен сага келгем да а мен билем сен эмнеге келгениңди каяктан билесиң билем билбейсиң а мен нурбек кантесиң эмне мелдешесиңби давай мелдешебиз точно сен билбейсиң мен эмнеге келгенимди мен билем сен эмнеге келдиң кел мелдешебиз давай канча сомго эки миң сом точно барбакчы бар бар давай анда беш миң сомго беш миңби беш миң сом бересиң э мен го берем сен бересиңби берем мен сразу давай мен эмнеге келдим ой акча сурап келдим эмнеге келмегиле таппай калдың мен деген кесел алайын деп эле келгем все давай беш bu neymiş aşık? Болчу мен кесел алайын деп эле келген болчумун сен мен акча сурап келген жокмун жок мен акча сурап келген эмесмин мен мына кесел алайын деп эле бул бул бул все давай беш миң беш жүз эмес беш миң беш миң беш миңге мелдешпедик бул бул бул бул бул беш миңге беш миң беш миң беш миң бул мындай эле сүйлөчү whatsappтан жазбайм эмне болду чын эле мындай деле айтпайм да ошону айтсам нурбек эми карасаң могу аял тигр болуп алыптыр эй эмне могу жоктонбой эле жөн эле жашабайбы эми айтсаң эми пластикалык операцияны кылганда да эмне кереги бар эмне кереги бар карасам эми эмне болуп калды эми а мен пластикалык операция кылып көрсөм кыйнай болмок эле я сенин кайсы жериң өзгөрүшүн каалайт элем а сага операция жасаса оганда сен чачтарыңды жок чачтарың эмес мына кашың менен көзүңдүн ордун алмаштырып а жок мындай общий эле мындай жалпы башка бет коюш керек да жана гүлмирам жанагы айнаштын бетин коюш керек сагачы башка ошондо болот эмне э сен өзүңдү эле ачып уктуңбу саған ергештің бетін қоюш керек <laughs> а плюс миыңды алмастырып қоюш керек тамаша ем тамаша ем мен ай чоңыз ай чоңыз мен үчүнчү жолу сурап атам чай берип коюңузчу мага чай берип коюңузчу мен тура берем мен ушул жерде күтүп ай чоң жигит ұғып атам өзің айтпай атпайсыңбы қандай чай екен. индияның чайы бар қытайдың чайы бар россияның чайы бар қандайынан берейін айтпайсың ба мага айырмасы қанша, мен ал чай менен сүйлөшмөк элем бере бериңиздер болуңуз менен шаш атам о тиги Мараттың ұйы бедеге кетип атат бечара ач қады. 어, э, <laughs> руслан байке айтсаңыз мисалы сіздің машинаңыздың ачкычы сізде турабы же жеңемде турабы жеңемде машина меники же жеңеңкибү сиздики меники болгондо менде тұрады. қана, қана, ачып мына ай нұрбек болмайсың ғой тез тез келін балам мен ұмытып қалған тұрмаймын тегерменге барып келіш керек машинаңыз беріп тұрбайсыз ба руслан макин тез эле барып келе алайын машинабы жемне жеңемден рұқсат сұрашым керек қандай эле жеңең жеңең беріп тұрыңызшы анда мындай қыласың нұрбек машина екі күннен бері үйде айдалбай тұрады барасың багажын ашасың багажда 5 литрліктің жармысында бензин тұрады барып тұрып бензинді құясың есігін ноғы ключменен ашасың ашып тұрып ылды жағында мындай тартқыш бар тартып тұрып капотын ашып жанағы ременнің бәріне қарасаң бір сарызым тұрады ошоны бұрап келіп тұрып унменен замокту ачасың замокту ачып бир ичиңен онго чейин санайсың онго чейин санап туруп кайра жаап подсосту тартып анан кийин кайра ачып туруп бир он бешке чейин санап туруп бассаң анан от алат болуптур мен барып келе калайын нурбек сенден бир өтүнүч жеңеңен бирөө сурап койчу а жеңең берсе эки күндөн кийин деле алып келип берчи бар мен жөйлі алып келе қалайыншы мынтіп қоймаса бұлар күні келе машина айбап тұр машина айбап тұр е міне болмайтын ертерек бір нормально отырғызбайды екен ғой су тасып жүріп өмірім өтмей ғой